هلاك انهرت مني بورو في سيدو هي شفت القبر عيني وتروت غيره عند ليل دنادي دمه ينادي داخل وسجادي حيران بلادي حيران دلالي بلادي دمه ينادي داخل وسجادي Galeli Hayran Galeli thee. bastı kuştu etrafı tepe Kar yağar sere serpe Siirt etrafı tepe Kar yağar sere serpe Yenile bir yer sevdim Yenile bir yer sevdim güzel uzat elin Islıkları